بس حالي يا لو انا الاسباني يا خليت لهم سواتي مشان ما تشوف داري يا فاهمي يا وانا كاي يا المهم اخوش عيننا ما نعيطوش درايدا اه فين صافا بخير بخير الحمد لله شكون معايا الله يهدى شكون غير الله يهدى كان الله يهدى كان صاحبنا شكون الله يهدى بدد لملة بلوكي يديني بدد لملة على قبل غير نعرفش راني بلوكي شكون باش نبغيش بغيت وكيف تبقى وديني في الأول لك لاقي كيف كنت ناس لايكين بعضياتنا كيف ودابا ودابا لاقينا واحد مرة انا وياك حلقنا انا وياك وضحكت عليا ديدي ليه فلوسي كيفاش مثلا الموال صافي كيفاش ما بقيتش باغيك صافي ما بقيتش باغيك وضربت لحمي على قبلك انا ما جيتش نضرب لحمك على قبلك انا جيتش لك دابا صافي الله يدهسوم عليك شنو نديري فيا والله الله يدهسوم حشومة على ما يعني دير ليا كاملين بحال بحال والله والله حبيبي عادي معك في نيتي والله شتي والله اللي ما نكذب لك عادي معك في نيتي انا والله خل صافي شوف ودني الله يسهل عليك نشوف اخرى انا لقيت ما بقيتش بالك كيف تبيديني انا بايعك يعني. انا بايعك انا كنت واحد مرة ياك صافي سيدي عاد هذاك واحد اخر جديد صافي عندي ديري ليا يا سيدي عدو صافي مصدق انا دابا بغيتيني مصدق وانا انا ما كتقلت تصدق وصافي بغيتيني نصدق ديدي ليا فلوس ونبايك بزاف كنت نبايك في قلبي والله وسيدي عليا وبدلت اللملة كاين ولا لا؟ اه كاين عوداني قلبت على اللي من الدب وداو معاك عوداني بغيتي تصنصعي معايا دابا حشومة بحالو انا كيفاش نبغي واحد اخر كيفاش نبغي واحد اخر حسن مني هذا حسن مني احسن بزاف انا خايب ياك إيه؟ انا خايب لا ما قلت لك انت خايب ما يجيبك شي بنت مني ولا بغيتك ديه نتوما كاملين بحال بحال دي ليا طليطه كاملين بحال كنت نبايك في عربي والله سيدي عليا وقال لي طلبت اللحمي على قبلك حسوم الله يدعي شوفوا الناس الله يجيب شي الناس مني لينا إيه، بد الناس والو كيفاش بد الناس كيفاش نار كيفاش نار الحيصه نار لا كلاس ولا كيفاش سوا وناوي وناوي معايا تحلل هو شوف انا مبايك وانا مبايك انا كيفاش نصدق وانت دابا مسطين ولا ماك نخرسي نخرسي لي اسم الله ولا ماك قلت لك مبايك ولكن انا مكملين اه خرسي آه مسطيني الله يدا مسطيني والله غتسطي؟ ونسطى على قبل بيضا انا بد الناس انا وياك خلصتيني من خدمه وباي معايا صافا خلصتيني من خدمه تديري فلوس وتدي لي عادي كيفاش ود الناس ساو خرجت انا وياك خرقناها ضحكتي معايا وكرسي والله حرا على ضربت عليه اللي ما فعل ونفهم وفي الاخر بيدك سواس بيدك كرسي الله الله يدير بيدك سواس بيدك كرسي دابا ناول معاك مع كورة داك واحد اللي ما فعل صافي هادي هي كلمتك الاخرى دابا باقي نبغيك في قلبي الله يدا باقي نبغيك ولكن انا عمرني ما بغيت وليس عمرك صافي ايه نكذب عليك عمرني ما بغيت عمرني بغيتيني ديدي لي فلوسي خلصتيني من الخدمه سيدي هاد الاخر وديك دير وديك ديري انا ندخل شويه نحركوها ما فاهم الناس كي الله يدادو كاملين بحال بحال والله إيه. حيت الدراري كاملين بحال بحال يعني ما يبقاش فيكم حاجه ضحكت عليكم شي واحد و بزاف ضحكت عليه بزاف والله عاود الناس قلت لك الله يجيب شي الناس من يعطى الله الناس عاودها لا في الله يجيب شي الناس وباقي الله يدبق من بعيد صافي نتزوجك لا إيه. لا لا لا لا لا كلاس سير صافي هذيك كلمة الأخرى هذيك ماشي الأخرى وتواني صافي سير الله يسير صافي الله يسير الله يسير الله يعاونك